Orkesten dugun ekimen hau, kokatzen da giza eskubidetako zailak egiten duen e, arlo batean egiten duen lan konkretu baten barruan. Eta da memoria historikoa dena. Azken finean, ibilbide hauekin nahi dana da bertatik ezagutu hiri honek dituen hainbat leku erlazionatu bat ba, mila eta mila behatzireunta berrogeita hortan e, hainbat e, eh, ekintzekin. Gu garbi daukaguna da gure historia ezagutza oso importantea dalea, bai guretzako eta bai bizitarintzako eta eh, iagana e, ezagutu gabe ba oso oso saia dela etorkizuna lantzea.